あ、역시유카채널은아노유카아지금아여기혹시오늘집을보여준다는거기유카채널맞나요안녕하세요아네ここがえ、もう用意してるんですかいつでも入れるように。いつでも家でするように。あ、そうなんです。あ、履いてもいいんですかはい、どうぞ。あ、はい、ありがとうございます。ちょ、ちょっと見てもいいんですかね。はい、ここが。はい。シンバルちゃん。 ああいろんな靴がああそうですねこんなに靴ありますけど、はい、はい、これしか使わないあこの2つしか使わないんですね、なるほどですねあえちょっとあのなんか耳 <laughs> 耳一本ないんですけど大丈夫ですかはい、すみません。 <laughs> じゃあ、申し訳ございません。違う。 <laughs> 入りますね。あ、ロアンティも今日は ゲスト、はい、ゲストロハンティがいるんですね。してご機嫌です。はい。ね、じゃああの家の紹介してもらってもいいんですかね。はい。はい、どうしよう。こっちリビングルームから。リビングルームから、ああ、えらいえらいえらい。えらい。え <laughs> らい。はーい。そうです。はい。そんなにね、こう広くはないんですけど。はい。一応ちょっとアヌ感。うん。 아담한, 아담한 그런 분위기를 내고 싶어서 하이. 이렇게 베이지 색깔 소파를 넣었고요. 하이. 그리고 여기에로 한 침대가 있는데 이거는 움직일 수 있어요. 그래서 낮에는 여기에 있고 저녁에는 우리 방에 있습니다. 그리고 짠! TV 台えー、なんかあのこれあはいすいませんえー、あとなんかえー、これなんか <laughs> <laughs> 好きですねなんかこういうキャンドルとか <laughs> こういうのも持ってるしえー、これなんか結構高いお皿ですかタイのチャトチャンマーケットで、はい、すんちゃんに買ってもらいましたなんでそういうなんか普通に本はあのミョンさんはいのあのピーンってやつなんですけどはいあまり使わなくてなんですんちゃんに買ってって言ったんですか欲しくてそれでも普通のなんか鍵のお皿になったんですね <laughs> 使われてます、はい まあ、ここのこの可愛いですね。ちょっと説明もらってもいいですかいや、特にまあ説明するのないかな。はい。いやこれは、すんちゃんのお楽しみコーナー。お楽しみコーナーですね、すんちゃんの。はい。いろんな雑誌とかも、はい。ヒップホップ好きですね、この子。そうです。あの、ちなみに、あの、いつも家でそういう服ですかね。もちろんです。ええー、 <laughs> ちょっと信じられませんですけどね。もちろん あそうなんですか、はい、なんか今日なんか家の紹介するから、わざとこういう。いつもであ、いつもですかへえ。ロアもちょっと不思議な顔してるんですけども。 <laughs> ロアも今、違いますけど。あと、はい、한국에서필수인건あ、そうですね。ンジャンギと。えーと、これあの、3キロ床さい毎毎日やってるやつですか <laughs> 違うんですね。あの、そしてこれ、はェ カジョンジェプンあチェエですねはい、はい、これはすごい迷ったんですね、他の有名なブランドと、はい、でもいろいろ調べて、はい、まあ、家の色とかとも合わせたかったのでこれにしましたああいいですねこれは語りたいすごいでもみんな調べてね、はい、これすごいいいよはい次はこれもあの移動でここにあったり初の部屋に置いたりするんですけどロハンティのお替いグッズとかあとお風呂後の うんオイルとかあロハンセットですああロハンのものですねそうですじゃああのロハンの赤ちゃんの商品を見てるあの会社の方に一言お願いしますぜひひょっちゃん待ってます <laughs> ロハンもやってひょっちゃん待ってますちょっと笑ってめっちゃ種類ア顔 <laughs> はい次、はい でこれは、えー、おむつ変えた時に臭くならないようにはいえー、すごいそうなんですこれ匂いなくなるあえー、二重あすごいな二重でねブロックしてくれるゴミ箱ですはい次はこちらまああのちょっとフィーリングとそっち見てくださいあそうですあの、はい、そうですあ、これ、あの、 <laughs> インテリアって感じですか ?TP です。ああ、TP ですね。うん、ああ、いいですね。結構主婦ですね。そうです。はい。全然似合わない。 <laughs> はい次あとは保存실トイレ1トイレ1ですね特にまあまあ普通のトイレはいあとはこっちがキッチンになりますキッチンですはいこれが冷蔵庫そりゃそうやろ <laughs> そんな説明いらないあとゴミ箱は一応分けてね捨てなきゃいけないから、えー、ル、る、はい、これは1 般ゴミはいプラスティックえー、あとなんか露伴のいっぱいですねはいあとが、まあ、キッチンはこんな感じでまあ哺乳瓶とか最近はすごい消毒してますしあとこれこれ一回ボコボコって沸騰させてその後80度でキープしてくれるなんて言うんだろう電動ポットはいですお茶用ですねあれすごい多いです今麦茶を入れてますまあいいんですかわかんないんですけどもあの冷蔵庫をちょっと中、はい いいんですかいいんですか冷蔵庫の中はもうほぼ裸を見る感じですからね、主婦には。はい、どうぞ。えー、おー、偉い。いろいろありますけど。これなんですかこれなんか、はい、ちゃんのお姉ちゃんからいただいた、はにゃ。はにゃ。えー。なんか、産後に飲むといい。えー。で、こことか。ああ、野菜いっぱいですね。 <laughs> 野菜野菜。はい。主にすんちゃんが料理をしています、最近は。はい。 あそうなんですああここあのすんちゃんが一番好きなとこなんかすごい言われたらここで一人で <laughs> 泣いたりとかここでお茶とかしたりああそうなんですね下が洗濯機で上が乾燥機になりますはいもうねあのいいですかはいいいですよ <laughs> 子供ができて感じたのは、はい、前は本当ちっちゃい洗濯機でうちら2人過ごしてたんですけど 乾燥機はマストですマスト本当になかったらどうやって過ごすんだろうと思うぐらいロハンティが結構お洋服を汚すので、はい、お前もでしょそうですね一日何回も洗濯するのであれはグッドですえあとなんかすごいいいものが置いてる見ちゃいましたはいはい <laughs> なんか嫌そうですね <laughs> すごい言い方腹立つね。そんな言い方ないやろ。 <laughs> なんかね。はい。なんか、はい。何ですか集めてるみたいです。ああ、そうなんですね。 <laughs> なんか説明はいらないんですかこれがす、すんちゃんの、あの、コレクションですか僕は。はい、そうです。あと、カメラとカメラ、カメラ系のもの。はい。あります。じゃあ、こっち行きますかあ、これ、最初の部屋ですかおっぱん、おっぱん。福 <laughs> 屋さんって。 あ服のウェアとあのなんか化粧するとこですねあとはお洋服はまあちょっとこんな感じでああでも意外と意外とどんなイメージ個目 <laughs> のお部屋は、はい、特に何もないんですけど、はい、ゲストルームですああゲストルームですねはいああなんか用意してるんですねもうそうです、まあ、家族とか友達とか来た時に、はい、寝てもらえるようなはいああなるほどですねはい じゃあ、あと、まあメインですかね。メインの私たちの部屋に行きましょう。はい。ドラコさん。ああ、すごいですね。はい、私たちのペットはシモンス買いました。ラジキング。ラジキングかな、はい、の、ちょっと大きめのペットにしました。へえ、じゃあここであの、いいロロちゃんまたできるんですか <laughs> わかる。 <laughs> はい。はい。で、まあ、あ、うん、ここは、はい。ご飯、おっちゃんに見た。あの、すごい、あの、鼻の下だけ、あの、汗かいてるんですけど、 <laughs> おっさんですか大丈夫ですか今結構暑くて。あ、そうなんですね。結構豚感があって。そうです。あ、はい。はい。はい。그ね、면이거는로한옷장이고요はい、ロハンおっちゃんいくよ。あ、여러가지있습니適当ですね。ヨルバ여기도뭐필요한것들이있어요ね。미안해요。はい。はい。 네어여러분지치셨나요짜란아여기가이제육카채널이됐기를네昔はこのクソこれも頑張ったよまあね、まあ、でもでももうほんと56年ぐらいか使ってて、はい、ちょっとあのサウンドもおかしいしちょっとねすごい遅くなっちゃったので今回すんちゃんが買ってくれましたへえー、はいすごいあのでも使いやすくてやっぱりデスクトップいいねって思ってます なんかこのレインボーは何ですかこれはあの、もうゆすゆ할 때、 はいあすゆクション 입니다. 이거 없으면은 너무 힘들어요. 하이. 이런 느낌인 집입니다. <laughs> 여러분 잘 보셨나요? 여기가 의리랑 로항이 지내는 곳입니다. 재밌게보셨나요네그러면오늘도마지막까지봐주셔서감사합니다인스타그램또틱톡팔로우또채널登録もお願いします바이바이次の動画で会いましょう。バイ。バイバイ。